嗨，大家好，我是小松。今天要与大家分享的这个多音字是“弹”。弹字呢有两个读音，一个念“弹”，一个念“弹”。那具体这两个音怎么区分好呢？根据它的词性读不同的音哈，词性定音法。比如动词义的时候念“弹”。 比如说，用物体的弹性弹射出另一物体这样的一个动作的时候，或者是用手指用力去弹的时候，比如弹吉他、弹钢琴、弹棉花，念弹；还有弹簧弹跳都念弹，表示动作。那另外一个音，那就是读弹了。 当名词意的时候，读弹四声，能发射出破坏力、杀伤力的爆炸物。名词它读弹，比如子弹、炸弹等等。动作的时候念弹，名词的时候念弹。大家掌握了吗？好，今天要分享的内容就到这里啦，拜拜。